Regarde, eu des billes Genre, ça va un zombie. Miyazaki les chinois, où c'est Halloween c'est Halloween C'était trop bien On est parti chercher des bonbons chez les gens On fait très très Moi je ressemble à un squelette tout blanc euh, Pas Ma, ma soeur, elle ressemble à une petite petite Et bah, un squelette rouge. Un squelette rouge. Rouge Mais il est rouge. Euh, c'est pas grave. Qu'est-ce que squelette avec un bonbon Moi, j'ai eu tout ça. Alors, Et même ça Voilà, tout bonbon de de chocolat et un paquet de chewing-gum aussi. C'est pas facile d'avoir des bonbons. Oh ah là. Vous allez où vous aussi C'est trop bien. Ma soeur est sortie, elle a mangé tellement de bonbons. Elle avait le vôtre, évidemment. Donc on avait plein de bonbons. On n'avait pas de bonbons et nous allons faire des chewing-gums et une tablette de chocolat et y a une dame, plein bonbons et de C'est très gentil. Regardez, on a eu des billets. ça va, zombie. Mais il est rouge. Et ma soeur, il est bleu. On va On va voir, il y a qu'à goût. Hein. C'est bon, on a ouvert les bonbons. Ah. Et tu goûtes le riz J'ai même pas envie de le goûter. La tête qu'il a. Ouais, pas envie. J'ai pas envie de le goûter, hein. Pas envie de le goûter. Ah. Je vais croquer l'œil. C'est bon. Oh, je suis de me transformer en... les vampire. Et blanche, rouge blanche, noir orange. Et vert Alors les vous êtes lesquels. Je vais prendre celle-là. Moi. Allez ma bibi. Je vais essayer de les mettre. Euh. <coughs> On ne calme pas. <laughs> Attends, on va les manger. Je vais me faire peut-être et... Yeah, Voilà, c'est là. C'est des petits vers de terre. Ils sont tous secs. <gasps> On va les manger. Je, vais regarder mon voyage. Ah, c'est beaucoup sucré. Il y a un goût de fraise, citron. Il y a des têtes de mort, des barres de terre, un os, une citrouille. <laughs> C'est un goût... Mais mm, les il y a un goût de menthe. Très très bon. Mm. Les rouges, un goût de fraise. Maintenant, regardez, je vais manger des bonbons. Oh, je vais manger à baguette Ah euh, Il est dans ma gorge. Euh, il est dans mon ventre. Oh, je n'ai pas les Pas de sang. Hein. Je mange plus jamais de bonbons. <laughs> Allez, on va manger ça de bonbons. Non, oh, une sucette. Tout à l'heure, la sucette. quand même magnifique. Ah, youpi. Moi, bah, ça m'a fait des trollis. Des trollous. <laughs> des trollus, trollus, trollus. <laughs> Une tête de mort. T'as une tête de mort. Arrête de m'installer. Ah, a un Tu vois, j'ai une tête de mort. Non, pas donné. Mais faut que je sorte de ma garde. Ah. Là, bah, c'est trop tard. Mais c'est quoi ces bonbons N'aime ah pas les bonbons. Ah, ça, je mange une araignée. Mais il y en a il y avait un goût de framboise. Je rentre avec des monstres, je vais me transformer. Bye bye les amis. Euh, C'est bon les amis, j'ai plus mal au ventre rappelle pas réussi à manger l'œil. Moi, je vais le manger. Oh, regardez. Mmh. Mmh, c'est pas très bon. Regardez, là, j'ai pas encore mangé les noir. Allez, je vous laisse. C'est mal vent, c'est un prix, ça coule. Oh 爸爸。